Hem fet un pas, eh, no podíem, com dèiem, deixar de fer-ho. Ara mateix és veritat que tenim l'anunci no, d'una vaga eh, pel, dia, pel dia dilluns. Nosaltres farem tot el possible per evitar que aquest escenari es produeixi, però això és el que tenim sobre la taula. Si aquesta vaga es produeix, eh, la ciutat està preparada. L'últim dia possible per donar una salida a aquest conflicte era ahir. Ho hem dit fa moltes setmanes, avui eh, se'ns ha preguntat, és viable trobar una sortida? Hem dit que nosaltres no tirarem la tovallola mai, però això algú ho ha portat a, a un lloc que és molt probable que sigui irretornable. Eh...